ਐਡੇ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਰੋ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਮਾਰਨਗੇ